Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ito, uh, palinawin natin yung pilaw. Yan. Ayan. Okay na. <laughs> Ah, uh, nga, teka muna. Nga, dumating si Sir Junjun Highland kanina uh, nasa labas pa nga ako nasa uh, nasa shop pa ako <clears throat> then hinintay niya ako sandali dito kasi pauwi na rin naman ako kanina ah uh, maraming salamat nga pala sa kanya uh, ah, tontra yung wife ko dahil doon sa maraming barya <laughs> na binigay sa akin uh, tontra yung wife ko kasi <laughs> Sa kanya naman din kasi talaga yung tuwa sila kasi yung sa accounting natin. Kaya tuwa siya kasi ang daming barya na bago na eh nag-iipon siya talaga ng gano'n. Kaya ito mga ito mga to tsaka yung ilan pa dito pang fishing binigay niya sa akin ah uh, yun lang. Saka itong itong uh, ah, ito grill ang pang pang fishing din pero nakikita ko lang kasi dun sa mga kasama ko ito yung ganito nila parang pareho yung dinudugtong lang siya yan ganyan uh, ito kasi pang heavy duty pang malalaking isda ayan o oh. haba <clears throat> so ganito yung eh. nakikita kong pangkaraniwang ginagamit hindi kagaya nung akin yung parang telescopic Uh, although mamahalin din yung binili ko noon, para sa akin, magamit ko. Uh, um, nakita ko, mas okay to, mas siguradong mas mahal to. Kaya maraming salamat sa kanya kay Sir Haidal. Uh, ah, heavy duty talaga oh. Ang ganda niya. Maraming salamat talaga at hindi ko lang nga rin masikasong bumili. Saka isa pa. Mahal din to. Ililipat eh, ko na lang dito yung aking ano. Total, napuputol naman siya kasang-kasa sa kotse. Pag umuwi ako ng Batangas, uh, ah, dadaling ko to, uh, makapag-fishing kami din. Eh. At uh, yung isa, bibili pa ako ng isang yung gano'n, uh, ah, <laughs> makakalimutan ko yung tawag. <clears throat> Kaya nga pala, ito nga yung pag, ano, ah, uh, kagaya nung yung pinakita ko ng ano, yung kailangan madaliin kasi yung may-ari, kukunin na. So na, napasyalan niya na ito, nagamit na, nasiro na, ang naging problema, pareho-pareho ng irrigant ko. <laughs> pareho-pareho siya. Ang naging problema niya, may singaw sa bolt, kaya tiniwanan niya, at pinalitan ko nung ano, ang industrial rubber nag-fabricate ako ng rubber para mailagay para pang matagalan na talaga kagaya nung sa airgun ko pag o-ring po kasi hindi yan tatagal dito pag o-ring yung ginamit nyo mga one week lang baka wala pa isang gamit lang yung dalawang gamitan wala na maliban na kung meron kang o-ring na kasa sa kanya nakagaya nung ginagamit sa regulator pero kahit pa iba talaga yung rubber na uh, industrial siya, makunat makunat siya, matibay kaya hindi ayan ito na siya uh, ah, kaparehong kapareho ng urgent ko <laughs> dahil natin ipotong so ayan ayan siya so <clears throat> itong airgun na to Itong erga na siguro magagamit to. Ipapalinis ko rin ng konti kasi nakakaya. Uh, kapatid, kapatid halos ng ergan ko, kapatid siya. uh, <laughs> yung may-ari na lang, yung bahala magpaganda sa kanya. Ito naman eh, na isiro ko na rin siya. Pagkatapos kong ayusin yung ano, uh, naisiro ko na rin. Naisiro ko na rin po yan. Kaya tamang-tama na yan gamitin ng may-ari. May ano nga po tayo, shoutout nga pala kay Sir Roderick Maranan, kay Engineer Maranan. Uh, invitation siya sa Sunday. Ayan. At uh, pupunta tayo. Tingnan natin yung may-ari nito, itong area na to kung uh, hindi siya hindi siya wala siyang pasok sa Sunday, makakasama natin siya. So, ito, um, although may lagayan ng hinge sa ilalim, dito natin siya inilagay sa taas para mas madaling makita. Kita ka agad siya. At, <clears throat> yun nga. Uh, medyo, ano lang yung trigger niya, hindi kasi lambot nung sa akin. Pero, ano siya, mas mabilis yung kalabit niya. Ibig sabihin mo, eh yun po kasi sa akin na air gun, medyo malaki ang hata bago siya pumutok, bago siya mag uh, disengage. Ito naman, uh, ah, yung konting, konting tiga mo lang, pumuputok na. Kaya lang, medyo mas matigas siya. Ano siya. Mas ano, pero tama-tama, hindi naman siya nakikreate ng ano, pag-swing ng ano, hindi naman as in ganong katigas. So, ayan, nasa gilid ng gauge. Uh, threaded offset. With, uh, hindi ko alam kung DDB ito kasi tansor, purong tansor yung kanyang bahay. Tapos yun nga, matinis siyang pumutok compared doon sa airgun to eh. Airgun kasi malagutok eh.